Sindromul de care suferă cele mai multe biserici, și aici după biserici puneți de care biserică vreți voi, e sindromul, eu îi spun sindromul stadionului. Pe un stadion există 10, 20, 50, 100 de mii de oameni care stau și se uită și 22 de oameni în cazul fotbalului care chiar fac ceva. Și oamenii aia nu fac ceva doar în timpul meciului, ci se antrenează pentru ei bine, ce nu am vrea să facem la întâlnirile noastre de aici, de vineri seara, n-am vrea să facem ceva de genul ăsta. Am vrea să fim autentici, dar am vrea să fim autentici împreună. Tot ce putem face noi aici, indiferent că se cheamă cântare, că se cheamă jocuri, că se cheamă orice vă imaginați, lumea o face de o mie de ori mai bine. Nu putem concura cu ea, de cumpăra lumea dar un singur loc. În al găsi pe Hristos. La asta vă chemăm să veniți vinerea seara, să găsim împreună pe Hristos. Așa că dacă vă gândiți că de acum înainte veți veni și veți sta pe scaun, și cât e foarte comod și foarte plăcut și foarte ușor. Dar nu este nimic. Absolut nimic. Noi suntem puțini, suntem la început, așa că avem nevoie de voi, de fiecare dintre voi. Nu știu ce vă pune Dumnezeu pe inimă fiecăruia, dar știu că dacă veniți îl căutați și îl întrebați, sigur o să vă răspund. Tot ce trebuie să faceți, să îl întrebați. Dar eu cu ce? Eu ce să fac? Eu cu ce pot să ajut? Cu ce pot să ajut pe frații mei să fie mai autentici? Așa că, dragii mei,